Йога, йога, и верила Григория Мизинина Моя разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верила Григория Мизинина Вот накормленные бедом, а я я Ты нас грядущий педалами любима, так и свои таланты намирать мы за запасы У меня темными сердцами воспевалась биты база Время тонами лошадиных сил ломилось умирать И время не давалось, просила просто доверять Под этим крутом негатива Тем, кто не увидит, это больно ласково, красиво Закручивалось уже Окаянный ты, ночами коптит Разрушив опять, строим мосты Кто если не ты, кто меня спасет? Улетает дым, она знает пол Позволь раствориться в объятиях Ты теперь мир, слышишь? Проникаешь в сознание Это познание, слышишь? Все разъехались, ночь не горят огни Представь роли игривой падры Проведу с тобой ночь Я пленник Кассандры If I wanted a friend of the pain that life brings to you It brings you and you nice to meet you And if someone is afraid of the pain that life brings to you He brings you and you nice to meet you Моя девка, я косынка, игривая вода Замевала разум, убивала музыку